Друзья, всем привет! Вот такими саморезами, от 70 с усиленным буром, усилений бур, крутим ми весь брус е, в трубы и в уголки. Ну, то есть вот так він проходит Вот допустим, ферма, и брус проходит е, э, і прикручується в трубу. Также можно их крутить в швеллер, куди хочеш, особливо, ну, усилля треба приложити. Отакими такими саморезами. То спрашивав, якими саморезами. І також ми зараз покажемо, як ми накручуємо брус. Бо ми вже закінчуємо стіни. От бачите, це вже все, верхня, верхній брус вже зроблений. А труби ми там трошки ще оставимо труби і лишак весь позрізаємо. Коротше так. Зарані готовим брус, он дядь Саня вже напиляв брус. Ось він по розміру. Тобто на цей прольот дядь Саня наготовив, на цей прольот і маленький на той прольот. І зараз будемо крутити. Поки дядь Саня готовив брус, ми займалися поросятами. Ви зараз будете дивитися ролик про поросят, ми позабирали всіх жевжиків у Ефки. Также, друзі, перед е, просмотром ролика прошу обратить внимание на те, що я зараз скажу всі свиноводи, всі, е, якби хто займається свиноводством, всі знають блогера Сергія Стрілецького. Це наш український блогер Сергій Стрілецький. Так от, е, він сам із Херсонської області. Війна йде, і там у них повна катастрофа, він переїхав сюди. І зараз він купив, е, переїхав, купили вони домик і починають все спочатку Умань, да, Вік? Умань. В Умані. Забув, ну коротше, Черкаська область, Умань, да. І от людина все починає спочатку. Тобто все, що він там дбав, все, що він робив, все, що організовував, трудився, все воно пішло на смарку. І зараз чоловік все починає заново. Тобто їхня сім'я, дай Бог їм здоров'я, все починає заново. Тому я вас просив моїх зрителів, які мене дивляться. Помогти йому, помогти фінансово, хто як може. Нас багато, тому не треба там здорові суми. Хто скільки може, е, переправляємо на карту. Я вже це зробив, і також я йому там е, ще відправив від себе інструмент по почті ми вчора відправили. І я йому казав, що я скажу на своєму каналі за тебе. Я зроблю ссылку на його канал під моїм відео і в коментарях закріплю його жінки карточку Приватбанка. Тому хто там що може, чим може, треба чоловіку допомогти, і ми свиноводи якби повинні друг друга підтримати В таких случаях. Багато таких людей, понятно, всіх не обігрієш. Ну, знаєте, як цього чоловіка я знаю, і я з нього брав в своє время і е, всю інформацію черпав, брав з нього примір і все по його каналу починав своє свиноводство. І він мене, можна сказати, його канал підбив мене відкрити канал. То я поїхав тоді, купив чотирьох поросят. У мене було ой, е, повний гараж отрубі і почав заводити свиноводство, так займатися. Закрутилось, завертілось, вже четвертий год пішов. І коротше, спасіба йому за інформацію. Тобто, все, що мені треба було, як я починав, я все черпав у нього. Тому, друзі, хто скільки може вас просив, треба допомогти чоловіку, не скупіться. Карта в описанні, підіть на встречу. Отпускайте хліб свій по водам і по прошестві багатьох днів він до вас вернеться, я вам гарантую. Сійте добро і також будете починати добро. А хто сіє зло, ненависть і негатив, той його і буде пожинати. Всьому своє время. Дивимося ролик і дивимося, як я прикручую брус, бо ми вже так докрутили, думаю, я вам і не показав, як ми крутимо. Олександр Анатолійович. Ми ізначально поварили, де поварили, де прикрутили, а потім обваримо уголки, де в нас встречні. Оце в нас цей брус, засань. На кожний проліт. прольот свій брус, так. Да. Ось беремо, допустимо, який ми зараз цей кинемо, Сань? Можемо цей. Отак так от я даю туди. Отак так от. І і кладемо його на своє посадочне місто сразу. Ще самі труби. І... Е, все, Сань, да? Ще самі труби не зв'язані, поверху не йде, тобто, понятно, у них є своєобразна болтушка. Ну, вже як поставимо ферми, покрутимо на фермах е, обрешетку під профліс, також кинемо зв'язі по низу ферму, все воно зв'яжеться як одне єдине строєння. А поки просто що ми так робимо, тому що так нам проще набагато. Ми стіни виганяємо, от допустимо. Е, Ось стінка, допустимо. Ми ставимо ферму. Ферма буде ставати верхня частина наверх труби, а нижня частина приварюється просто в стик. І от треба мені там залізти подати. Я раз. О, бачите? О. Ось. І я тут, а тут ферма. Ну, к примеру, мені як, якщо треба десь залізти. Тобто так намного проще. І немає цього болтухання. Якщо будуть всі труби віддільно, і ми почнемо монтувати зараз кожну ферму, поки цю всю затею зробимо, то есть буде дуже сложно. А так, якщо у нас доступ на кожний край, і везде, де нам треба, своєобразна лестниця. Оце ось вікно тут. 62 сантиметри оце. А тут везде по 40 сантиметрів між брусом. Отут 40, ну і брус. Сюди профліз стіновий, туди кровільний. І так само спрашували, як е, ми достаємо туди. Так само з тої сторони зайшов, лісничку маленьку поставив, заліз е, на кришу і бігаєш по криші, обслужуєш будь-який, допустимо, е, торець стойки. І все, особо тут не треба лісу. Ну, ліса у нас двоє є по метр сорок. І ми ще наростимо і будемо переносити, як нам треба буде обварювати посадочні місце для ферм. Ось зараз ми догонимо цей брус, а потім почнемо готувати посадочні міста для бруса. Посадочне місце буде такий швілірок. Зараз я вам навіть примір приведу. Ну от, допустим, ферма е, труба від ферми верхня часть. А наверх, на нашу стойку, ми варимо маленький швілірок. І в цей швілірок буде сідати верхня труба ферми. А нижня труба просто в торець. І обваримо і все. Отаке посадочне місце буде. І от мені треба тут прикрутити. Упав саморізик, треба підняти. Два штуки в уголок. Як ми крутимо. А оце там не вистачає, так? Можешь назад дать чуть? Чуть-чуть А так, да? А тут вік знімає, як він буде вилазити в уголку. Стінка уголка міліметрів 6, ну товстий уголок. Ну а тепер починаємо. прижимає дуже, ну в дерево повністю втягується шляпка. І другий так само ділимо. Він ще якийсь викручений, да, Сань? Нагрузка тут, конечно, надо робити на шуруповерт. Прийшло время і цих будемо забирати. Вони вже бігають, вони вже не вміщаються, як вона їх кормить, вони вже не вміщаються, тому що здоровенькі. Е, хто не в курсі, це у неї 16 поросят, Опороз був 20 або 21. В живих осталось 16. Ми з 16 5 крупних забрали в 25 днів, а цих ще оставили на 10. 10 чи 12 днів. І коротше, зараз будемо цих забирати. Це були самі-самі маленькі. Тобто крупняк ми одібрали, ті 5 штук були, а ці менші. І зараз їх забираємо і на цьому все. Витягнуло, виходить, е, всіх 16. Часнотів нема. Е, всі поросята. Ну, зараз вес узнаємо, будемо перевозити їх в сарай для доращування і узнаємо вес кожного поросята. Зважимо кожного кинемо раді інтересу. Я думаю, буде більше 9 кг, 9, 10, 11, може навіть і 12. Ну подивимося зараз, який буде вес. Вот цих. Ну а ці в нас різниця 9 днів. Теж опорос 20 штук. Ми забрали отсюда е, крупних 6 штук, а цю мелочь оставили. Вони підтягнулись уже мелочі особо тут і немає. Всі такі більш-менш поросята. Єдине, що є тут менший, он він там стоїть під лампою. Вона йому на ногу наступила, то він такий був, якби е, в основному лежав. Ну, їсти під, підтягувався до неї, як вона кормила. Ну, в основному лежав, тобто болів. Ми його прокалували. Ну, зараз вроді би тільки-тільки почав ходить, так трошки навіть бігать, ну такий, коротше, оклигує трошки. І одного вона тут придавила вже після того, як ми забрали 6 штук одного порося придавила. Не знаю, як вийшло, але був придавлений. В неї було тут 9. Да, а зараз 8. одного придавило 9 і 6 ми забрали, 15. У неї з 20 штук, що вона, або 20, 20 21, точно не пам'ятаю. І оставалося 15 живих. Коротше, виходить, повитягували свиноматки своїх поросят, нормально поросята. Зараз подивимося, який буде вес. Так, ну забираємо цих. Так. Тара. Все, нулівік. Нулі. Ну вот, друзья, вот получается їхні 5 е, штук із їхньої з цього виводка. Ось 5 штук крупніше ми одібрали у 25, а цих забрали у 24. Ну зараз сравним, які вони. Ну хоча ці вже теж не маленькі. Зараз закидуємо їх 11 е, штук. 6 туди, 5 сюди. Ну а тих барашкиних потім сюди перекинемо. Ну то вже позже я буду перекидувати. Так, поехали. Свинка. Скільки вік? Тринадцять. Тринадцять 13. Та воно видно, що тяжолі вони. Тринадцять. Оп. Ты? Десять сто. Цифр? Десять семьсот. Так, це їх уже 5, ще одного сюди. Нулі там? Та щось мені не 10. Ти здвинув каструлю, може А, вкусно. 10 грамм. Чи 100 грамм, наверное, да. Свинка. Девять четыреста. все, ти будь там. Зараз я одного туди запущу. О! 9700. Ось сюди його. Біжи. Тут будеш. Зараз привезем тобі братів. Так, друзі, от короче, вот такий вес у першої половини. Зараз другу половину зважимо. Тут ми зробили сьогодні отак кормушечку їм для корма. І все, і так само все пошла поїхала Води понабирали, бочки повимивали всі, віка повимивала все. І там, ну то то вже для барашки ніхто клітку оставив. Ну і дивимося, які крупні ці чистей. Ну, а ці крупней. Крупнее, да, бачно, кормик и лучше. Ну и получается вес шикарный вот их, нормальный, приличный вес. Так, поехали по тих. Другу партію привезли. Продовжаємо. Е, Нулі. Нулі. Зараз кинемо тобі. Бо йому одно, одному скучно. Давай. Скільки? 10 700. 10 700. Є 10 700. Іди сюди. Іди, іди, іди, іди. Все. Тихо. Так, залисай. Девять, восемь девятцев. Це виходить самий малий, да? Ну а хоча такий хороший крупний порося. Іди, іди. Тисіть. Ой, так, розібралися. Тут чуть-чуть менша клітка, тут їх буде 5, там чуть більше, там буде 6, буде нормально. Зараз їм корма попідсипаємо, все. Ну а слідуючих будемо забирати уже барашкиних 8 штук прямо в цю клітку. І усі 8 кинув. І все, у них там різниця у 9-10 днів, вони там будуть чуть менші. Тим барашкиним місяць, да, виходить, 30 днів. Ну так. Да чуть позже заберу их, не знаю, буду снимать ролик. Если будут, то тоже поважим, а нет, то не. Короче, такий вес. Ось і виходить. Ось оці раз, та клітка 2 і оця клітка три. Це 16 поросят, Синоматки Евки і е, машки. Ну а ті 15 було, буде тепер 14, бо одного придавило барашкини. Ось такі у нас опороси по 20 штук. Кого придавила, то тобто, виходить хто дійшов, і ось поставалися е, поросята, ну я скажу, непогані. І вес непоганий, і самі поросята. Без чахнотів, без доходяг, хороші крупні поросята. А ці поросята будуть рости трошки-трошки е, краще, ніж мої кантори і трьохворотний гібрид. Е, це мої наблюдения, поэтому і також предыдущий ролик я выкидывал, показував юбілей моїм було 5 місяців, а другим кантором 4 місяці і 10 днів. І пішла жара, хімія і так далі. А свиноводи пишуть мені і на Viber, і так, що типу, чим ти їх кормиш. Ну який тут ніякого секрету нема, чи ти там волшебник, чи ти этот. Е, ви ж спомніть, як ми важили поросят тих, що ми забирали ті, що зараз на щелях, що їм 5 місяців, а другим 4 і 10 днів. Вы вспомните, я их забирал, вес был 10, 11, 12, 13, даже було одне 14. 10 там мало, в основному 11, 12, 13. Це ми при отйомі в 35 днів. Вспомніть, як я їх важив у 60 днів. Вес був, е, по-моєму, 30, 37 або 36. Тобто вес був 60 днів 30-36 кг. Що ми до 40 не дійшли, там пару кілограм. Або 37 у 60 днів було. От вам і все. Я вам казав, що в цих буде результат дуже хороший, в оцих, що в мене на щілях. От воно так і є, тут ніякого секрету нема. А люди думають, так, е, дай мені свій е, раціон корма, як ти робиш, і я зараз буду кормити, свині в мене такі самі будуть. Такого не буде. Це треба самого ось сатьйома. Чого я так делаю? Тих забрав крупних, цих до этого, заставив, вони підтягнулися. І так забочуся, панькаюся з дитинства, тобто з малого возрасту, от їм е, скільки там е, 38 днів чи 39. Ось, і з малого я вже з ними панькаюсь. Звісно, у них буде результат у 60 днів колосальний. У них буде в 5 місяців краще, ніж у мене на щелях в 5 місяців. Так воно до цього, я вже бачу, які вони будуть, якщо нормально кормить, придержуватися нормального раціона і кормити буде, звісно, результат хороший. А якщо порося чаморошне з дитинства, не стартанути, не де нічого, були поноси і так далі, звісно, діла потім і далі не буде. Тому не думайте, от покажеш порося, то це їм 5 місяців. Дай раціон корму, він вас не спасе, совершенно не спасе і нічого вам не дасть. Вам цього не холодно, не... Е, тепло не буде від раціону. Взагалі воно нічого не поміняє. У вас як були вони там, е, які у вас, я не знаю, так і буде. Це треба родилося із самого-самого-самого дєтства порося. Щоб не було поносів. Появився понос, зразу з цим боротися. Щоб не було ніяких ні очочок, ніде нічого. Тобто, ось як воно бігає грайливе, звісно, воно нормальне, здорове порося. Так само ті. В цих взагалі поносів не було. Тут один поносив. В оцих при свиноматці були поноси, теж ми пройшли. Були пару е, днів поноси були. Пройшли все нормально. І так само далі. Зараз можуть у них у когось поштучно, або в усіх, не дай Бог, ну тобто по-разному може бути, може початися понос. Будемо боротися з цим, а так просто воно не росте. Треба панькатися з кожним. С каждым индивидуальный подход до каждого порося. Если якесь одне почне боліти, то іменно на одному заострим внимание будемо з ним працювати. Е, будемо його прокалувати, дивитися, що з ним і як. Отак. А так, ото там, що пишуть, ото хімія, то ще щось, це повний бред. Хороша генетика е, в породі хорошая энергия роста, правильне і збалансоване кормлення, ось вам і результат. Нема тут ніяких секретів. Просто що треба над цим працювати. Не так, що закрив сарай, утром насипав вечором і пішов. Ну действительно, треба э, це все вникати і цим цим жить. От як я. Я цим живу. Я тут постійно кручусь, або напротив стройки. І все, я постійно тут. І зараз ось градусів у нас. 25 градусів, відкриті двері, бо буржуйка горить. Буржуйку підтаплюємо, тому що вони маленькі. Якщо вони будуть мерзнути, діла одних не буде. Воно теж погано ростиме і будуть поноси. Якщо буде холодно в сараї, як вони маленькі. Ілі лампи, ну лампи всім не буду вішати. Ми тут протаплюємо кожен день, тут нормально. Ночі, як не топиться, тут вже е, у нас 18-19 градусів. Як топимо, до 40. Ну, понятно, воно топимо, тут відкриваємо це все. І отак, коротше. І з кожним треба, ну хороші, да, поросятка, дай Бог, хай і хорошо ростуть. Отак. Е, а ми думали, що робити, як пороси були по 20 штук. Ось що, ну куча поросят, дві свиноматки, а скільки поросят. А скільки їх хоч поросят? А цих 16, а тих 14, ровно 30 ровно 30. А 10 штук получается, то придавило, то те, то те, то те. От то і є. 30 поросят, от двох свиноматок. Що погано? Ні. А свиноматок зараз я буду е, дня 3-4 на мінімальних кормах корм такий же буде, тільки в меншому об'ємі, щоб у них перегорало молоко. І може навіть буду воду перекривати на якесь время, щоб е, води менше пили і перегорало молоко, щоб не було ні мастітів, ніде нічого. І тоді вже продовжу давати їм хороший стартовий корм свиноматкам, щоб вони набирали вес. І також, е, щоб вони загуляли, желательно на п'ятий, сьомий день там, чи десятий і покриємо їх. Покрити я хочу їх, якщо все вийде, покрити хочу їх обох ландрасом. Це покриті макстером. Макстер у мене, ой, кажу макстер, е, аматор у мене макстер Петрен. Ну, а такі от нього поросята. Петрен Макстер. Ну він білий був і і поросята. Ну хоч дюрок поросята вони будуть білі. Я думаю так. Хоч петреном покрий, хоч дюроком поросята будуть білі. Я перед цим крив їх е, дюрком, усі поросята були точно такі. Оце про що й каже, що порода F1. Не п'ятін, ніде нічого немає. Коротше, отак, друзі.